wa nagawa mahim nam payuk tu pias tad dagu Israel kamat kamban pas kwa tam nam ban tin chuka hanaw nat payuk kapalyo igu Dios na mudbawa mudir Egipto. Muy mahigo Jesus bam ma Jerusalem na bam ma akwu sa jaguban pas kwa tam. Wanat bam ma ek mu hiwa bahaga chiop. Mahap pusi nya kwud am gubu im yajga aradam. Giyogu kakas nirga aradam. Giyogu giyok da ga aradam. Giyogu nam tumin pataz da mihap pusha shub daraam. Wag o Jesus na tashtir biman win akun tumguv na haptum na chiplin kun pischa takahim chun guboy imej garadam gioginam kakas nirtugara giogutumin patas dam puha ial chichulguinam ban katua kat guhatumni wisha wobuash mahak dirap giogu giog da garadam hopatidda mopi mawobuat jadirap jigiogda haj gi kopem wa yeh puchuduk na cham to pukain kam ya to wa ag gungu kora na wish chu yeh tum garada kai chugu Jesus batun chumut na wakpun po ni to uan ich guni o kingu Dios minat pay uan ak napum kaich. Anchich agat na day nam yadir da dagat push na pay tuchio pingu kora. tu na wuj ay simya tumbuada. Wagugagar kam Israel kam wuj pim daga kuptet dam go Jesus. Eya pich baim do kam ship shiptu do nit nyo inchudat na chwa mom hugi nyan apsil kam gu kam katia puchowua. Wagu Jesús da. jokani gor iering ji chiop nen any baik tanol kin gi op kusa wago ip kai jam hmm chigo mo baik tanol kin of wakko ipit jog he mu hat kamam sa kya tu huan imek na wit pai jok kui ji chiop ko mut gog om da man shi humman oi ja kin katumo gu ap del gi ba pa do kapicho watumo gu namut gu pucham matit kai kum wap tidda hapo maam nasil kam ji a gu chiop mi nam pai jirtudan gu gu chiop na a gu Jesus gutuggan hinaagatok kaich. Siaguinam kaicho pucham matet kaimut gumi hotmoda. Mukkatinat payok mukuk gyodua da kufavam namut wawatun chu napenpuni hatut da nam dunia. Mijra watahu nyamut nahu kashatut da. Namut guwamat narpui natashtumua nakuhuk guni okingo Dios. Wahano nabam mu oiro Jerusalén gu Jesús ban Pascua tam nabair fiesta មួយហាត់កំទីជាចឺញ៉ាំទួយញរគបៃហត់មុនដាក់នឹងញ៉ាតិចបៃទូដូណតុរិចបៃមដូកំគូហ៊ីណគូចាំហាហឺគីងគូហេសូសណគូជបៃស្មាណាំបិសាពុំបួណគូគីលមីជបៃស្មាតកណាំហាសុមាណដគូហាត់កម៉ៅហូរអំបានចាំហារយម៉ាណាមីជរបាគីងញ៉ាំហាសិរតុំកា